Hi guys, so quick summary lang ulit tayo for this day kung ano yung mga usual questions na nakukuha natin and mga significant concerns for the day. So gusto ko lang i-share na dito sa Discord makikita natin yung mga important na information. So merong mga nawawala ng CYT tokens coming from MetaMask wallet kahit na-set up ng maayos papunta sa Coinary Hub. So ang gagawin lang natin, send tayo ng email sa hi at coinary.com. Okay? And then medyo matagal lang sila makaka-respond pero it doesn't mean na hindi sila magre-respond. So yun din yung na-experience ko before. So ayun, wait lang natin. And mas maganda mag-join din tayo dito sa Discord kung tingin natin uh, we want to follow up. Okay? And then another thing na um, kailangan natin pag-usapan is yung sa new version ng Dragonary ngayon na maraming mga fixes which is 1.6 yung version. So dito sa Telegram, makikita natin yung mga link. Kung hindi siya nagwo-work sa inyo due to transfer failed, make sure lang natin na i-clear natin yung cache and data ng browser natin and then try natin yan. Another option will be going to uh, ah, dragonari.com and then i-download lang natin based sa device or operating system na gamit natin. Okay? And once ma-download natin, so ito nga 1.6 uh, ah, zip file So punta lang tayo doon and then i-extract lang natin. Right click, extract to this folder. And then yung um, kung gaano katagal yan, depende yan sa computer natin. I hope 64-bit yung gamit natin kasi wala naman silang um, installer for 32-bit. And then, yun na, magagamit na natin to. And yung makikita natin na significant change dito or update is meron na tayong mga servers This will allow Dragonary na mas ma-monitor pa yung per region na traffic. And today, uh, mukhang problematic yung Asia server. So doon na lang tayo maglaro sa uh, ah, America or Europe. So ako sa Europe ako naglalaro. Phone ka naman and hindi fresh yung So kung nasa mobile phone ka naman and hindi ka makakuha ng prompt para makapili ka nung server. So make sure lang natin na i-clear natin yung uh, cache nung application, punta lang kayo dun sa settings and then apps and then apps ulit sure, uh, hanapin natin yung Dragonari, clear cache and then relogin lang tayo dito then piliin na natin yung Europe and America server muna habang unstable pa yung Asia okay and dito naman sa game natin merong mga questions bakit hindi daw to nakiklik itong floating island na to compared dun sa iba actually flying island kasi may pakpak pala to <laughs> So, hindi talaga siya nakiklik guys kasi uh, ang purpose nito, kino-complete natin tong 1,000 obsidians. Every game natin dito sa Ember, um, nakakakuha tayo ng 200 na obsidians regardless dito sa mga missions na to and may mga uh, sparks pa and then uh, experience din to level up also um, ang mangyayari dito every 12 midnight UTC or around 8 a.m., 7 to 8 a.m. Kumukuha ng snapshot yung uh, ah, Dragonary team kung sino yung nakakomplete ng 1,000. And then once na makomplete or nakita nila na completed natin to, i-distribute na nila yung uh, ah, CYT for the day and nakabase sa rarity ng account natin. Since kakasimula pa lang nila, yung mga accounts natin, naka segregate or classify lang whether common, uncommon, and rare. Siyempre, pag rare, mas malaki. Usually, nakakuha ko ng around 60 to 70 CYT ngayon before yung pinakauna na sa 100. So, binabaan lang din nila. Okay? And, yon malaking bagay pa rin yun kasi mabilis din na makaka-return yung investment natin for this. And yung iba naman, free to play din. So, kung may matanggap sila na CYT, so okay din yon yung energy natin, nagre-regen to every 20 minutes. Um, uh, hindi ko lang ma-observe kung gaano karami. Baka mga uh, ano ba, 20 or 10. Pero every game natin sa Ember, so nagagamit natin yung 10 na obsidians and then makakuha tayo ng ah, sorry, ng 10 na energy and then makakuha tayo ng 1,000 na obsidians. Okay? So ngayon, napapansin nyo naman, yung CYT natin, wala pa rin dito uh, most likely sa August 16 pa natin matatransfer in-game and makakapag-proceed tayo dun sa mga fusion and pag-breed ng mga eggs. Okay, so so far, yun lang muna yung i-capture natin dyan. So for this video, um, ang na-capture na natin is some of the FAQs. Um, ito yon guys, yung pinakita ko doon. And then, uh, let's just discuss na lang yung dalawa pa na common na tinatanong. So pwede daw bang magkaroon ng multiple accounts per person. Guys, so kung meron kang multiple accounts uh, and same IP address and then ipapasa-pasa mo yung earnings or yung mga items mo from one account to another. So hindi siya advisable. So mababan tayo doon. Kasi anything na ginagawa natin to get unfair advantage with the other players or kung gagawin natin yon to uh, do mining of obsidians uh, sa, sa multiple accounts. So madedetect nila 'yon. And let's be honest and syempre let's let's ano na, let, let's uh, ensure lang na alam mo 'yon, naglalaro tayo, one account lang din talaga and give chance to others din, 'di ba? Okay, and another thing na gusto ko rin i-reiterate dito is yung meron bang mga ongoing promotions or events for free CYT tokens, Dragon Eggs, Starter Packs. Guys, wala nito. So, kino-confirm nila na wala nito and it means na uh, baka pwedeng nagtatry sila na scam tayo yung mga links na nakikita natin so i-report natin yon or i-ignore natin yon i-delete agad natin yon dun sa mga groups na part tayo and yung isa pa siguro na question is uh, ah, mag-open pa rin daw ba ng uh, mga starter pack magtitinda pa rin ba sila so meron ako nakita na information na hindi na yun Ayan, so ito pala guys. So hindi na 'yun mangyayari. So sold out na 'yon. So we just need to wait for <clears throat> the marketplace. So August 20 and doon na tayo makakabili ng mga dragons. Okay? So yun, very quick video lang. I hope it helps and kung tingin mo merong mga nakakailangan ng information na to, feel free to share. And nagpapasalamat lang ako sa mga nagko-comment, mga nagtitiwala, nagtatanong sa channel na to. So, it's a big help para mag-grow pa yung channel natin. So, thank you sa lahat ng suporta. So, that's it for now and I hope you are safe. Bye!